I come from a very long way uh, flight, and um, I really enjoyed the atmosphere here. It's uh, really modern. Я приехала сюда с далека, очень длинный перелет, и мне очень-очень сильно здесь нравится атмосфера. And the staff is very friendly. The treatments are superb, and I got all the treatments done within one hour, and I really satisfied with everything. Я была очень довольна э, сотрудниками клиники, которые здесь работают, их доброжелательным oh. подходом, технологиями, которые okay. установлены в клинике. И мне здесь очень понравилось. And I think it's really nice that the doctor also recommend me to a genealogist, genealogist to assist more treatment. And if I were to ever come back, I might get discount for that. И я считаю, что это очень хорошо и приятно то, что доктор мне посоветовал обратиться к специалистам, которому, который мне реально может помочь. И если бы я сюда еще раз вернулась, мне было очень приятно. Very professional and э, very welcoming as family. Очень профессиональная э, атмосфера и в том же, в том же Uh, and I recommend anybody from even Russia or out of country to come visit. I recommend that anybody in Russia or even out of country that comes from a different uh, country to mm, come here for the treatment because it's worth it, worth the money, the travel, and it's worth the time to be here. Я рекомендую всем людям, которые живут в России или не проживают здесь, приезжать сюда, потому что это действительно стоит этого. Стоит того, чтобы сюда приехать и стоит тех денег, которые здесь будут. Thank you, You're welcome. <laughs>